Вы на Майами ФМ, эм, э, обещанный гость в нашей студии, друзья. мои, руководитель клиники Максим Медикал, э, клиники по восстановлению волос. Максим Чумак у нас в студии. Э, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Вечер Спасибо. добрый. Спасибо, что вы пришли. Мы вас очень э, ждали, э, особенно я, как самый волосатый э, <laughs> член команды 102 и 7 FM HD2. Буду очень рад с вами поговорить на эту тему. Фельдману эта тема неинтересна, судя по его взгляду и его большой прическе. Он вчера только был у парикмахера. Вот видите... Позавчера карнале, да, сильно. Да, ему, ему, ему, видите, ему можно еще сказать, ох, меня Это оболванили. на две минуты заснул в кресле, а проснулся от звука когда машинка работала, и все. А если вы, друзья мои, заснете э, в э, кресле в клинике э, Максим Медикал, то вы можете проснуться уже с волосами и потом уже засыпать дальше <laughs> у парикмахера. Э, скажите, пожалуйста, э, как давно э, существует ваша клиника? Потому что мы никогда не слышали о том, что в нашей... Э, э в нашей деревне, <laughs> как говорится, у нас в Майами есть э, клиника, такая достаточно серьезная клиника, и э, где с вами могут говорить по-русски. А, э, да, мы открылись э, приблизительно год тому назад, и э, сам концепт клиники был, что мы хотели принести самые последние технологии, которые были разработаны за последние пять лет в мире. И мы первая клиника в Бровар-каунти, которая, э, которая владеет роботом по восстановлению волос. Ага. Скажите, ну вот я помню, что еще с конца 90-х это стало достаточно популярным, когда э, начали рекламироваться институты, э, которые вживляют волосы. С тех времен, с начала 2000-х годов, что-то куда-то наука продвинулась дальше, чтобы делать это лучше. Потому что я вижу, что э, ну, лысых, лысых людей не уменьшилось на улице. Ну, наверное, не каждый из э, людей, у которых существует проблему обращается э, за помощью. И э, поэтому в процентном содержании, наверное, все-таки uh-huh. количество лысых людей уменьшилось. Да, но э, сама техника настолько изме- изменилась за последние 10 лет, что, э, наверное, э, сейчас можно восстановить свои волосы гораздо быстрее и э, менее болезненным способом, практически безболезненным способом, а есть ли какой-то э, вот порог? Вот э, если вы посмотрите на меня, сейчас э, мы также находимся в прямом эфире на Фейсбуке а, так сказать, есть ли, когда уже ничем нельзя помочь, или вот, ну, скажем, как, на какой стадии еще можно прийти к вам и сказать, что это неизлечимо, а как это правильно сказать, да, что это поддается э, Под, э, исправлению? Ну, можно и так сказать, да. А, ну, дело в том, что существуют э, различные виды э, потери волос, облысения, mm-hmm. да, то есть в зависимости от э, вида, то есть э, мы выбираем наиболее подходящий способ лечения. И вот э, пришел человек к вам, ну, скажем, вот посмотрите даже на меня, да, мы, мы, мы встречались уже, не, не будем скрывать, мы встречались, по-моему, в прошлом году, а, я приходил к вам в клинику, я как раз смотрел э, на все оборудование, мне даже какие-то там, значит, показывали, что у меня на голове, Фельдман, а, да, там были печальные новости, я тебе хочу сказать, <laughs> это было печально, то, что я увидел на мониторе компьютера, а, а, тем не менее, вот, а, вот такие люди, как я, если они приходят к вам, а когда они уже, скажем, ну, могут, я не знаю, если не завивать косички на, на своей голове, ну, по крайней мере, по крайней мере, иметь, э, носить какую-то прическу. Вот срок после операции, э, после, или, я не знаю, давайте назовем да. это операция после а, тритмента, так называемого, и вот до того момента, когда он может уже похвастаться прической. А, но ну, обычно занимает 3-4 месяца Uh -huh. для того, чтобы увидеть э, какие-то э, заметные результаты. Да, и э, на данное время мы владеем технологией мы практически можем восстановить э, ваши волосы, такие, какие они выглядели, может быть, лет 15 назад. Я не знаю, ага. сколько вам лет сейчас, э, но ну, я думаю, что в 20-летнем вы немножко отличались. Да, да, да, да, да, да, да, но волосы начали выпадать в достаточно раннем возрасте, где-то к 25 уже, уже чувствовалось, что проблема началась. А, я вижу сейчас у ребят, причем это какая-то повальная, у детей уже в 21-23 в года уже видно, что э, э, люди лысеют. Я не понимаю, с чем это связано, но тем не менее проблема достаточно э, широка. Скажите, а вот каковы симптомы выпадения, как кстати, волос? А когда это становится проблемой? Э, ну, обычно это становится проблемой, когда вы замечаете, что ваша а, линия волос редеет. Угу. Да? То есть мы, в принципе, теряем от 50 до 100 волос ежедневно. Это, это, эм, это Э, можно э, объяснить тем, что э, часть волос всегда переходит в то, что называется э, отдыхающую фазу или telogen phase. Да, на английском это называется, поэтому это нормальное явление. Когда они вы... не выпадают, да, они да. просто там где-то <laughs> засыпают. Да, они засыпают на, э, на период э, от 4 до 6 месяцев, и после этого они снова просыпаются и продолжают расти. Проблема с потерей волос не то, что мы их просто теряем, они выпадают, это то, что э, начальная фаза, э, э больше волос э, находится в отдыхающей фазе, чем в фазе, э, растущей фазе. Так. Да, и таким образом э, э мы в оптимальном нашем состоянии должны иметь 90% растущей фазы и 10% отдыхающей. Ага. И у людей, которые начинают терять волосы, это может быть это, это э, э, может процентов сместиться, процент, да, допустим, 80, 20 или 70, 30. Ага. А скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь методики, чтобы не терять волосы? А есть э, более консервативные методы, и а, они снова зависят от того, какой, а, какой вид выпадения волос. Существует очень много видов. Это а, начинается от то, что называется inflammatory conditions или э, э воспаление именно э, э ткани, где растут волосы. Да, это может быть аутоиммун, автоиммунная система, когда вырабатываются анти, антитела против э, фолликулов. Это может быть э, э, э различные факторы, стресс, э, гормональные изменения, э, это может быть неправильное питание, это может быть э, э, химиотерапия. То есть есть, есть различные виды аллописии. А Друзья а мои, вот... если у вас будут вопросы, сейчас, э, Фильм, э, Дан, ты задашь вопрос. Я хотел бы просто э, тем людям, которые только что присоединились, а, напомнить о том, что у нас сегодня руководитель, в гостях руководителя э, клиники по восстановлению волос э, Максим Чумак. Клиника находится, удобно расположена в Форт Ладердейле. Если у вас возникнут непосредственно вопросы к сотрудникам этой клиники, вы можете их задать на русском языке 954 945 2909 2909. Еще раз повторю, телефон 954-945-2909. А, звоните в конце нашей беседы, если не успели записать номер телефона, я повторю этот номер телефона еще раз. У тебя был вопрос, Дэн? Да, э, как специалист, что бы вы посоветовали, вы сказали, вот может быть неправильное питание, что бы вы посоветовали исключить из питания? Может быть, это сладкая газировка, сахар, соль? Или что может более губительно быть для волос? А, ну, я вам скажу, что эм, это как раз наоборот. То есть исключение определенных продуктов может сказаться на выпадении волос. <laughs> Да. То есть чаще всего это диеты. Диеты э, в наше время, э, их выходит очень много, и они называются разными именами, но они заканчиваются тем, что мы лишаем свой организм определенных продуктов, которые могут быть, в принципе, нужны для нашей нормальной жизнедеятельности. И э, э очень часто это авитаминоз, который может как раз вот повлиять на вот это, на, на выпадение волос. А скажите, а чем отличается женское э, выпадение волос от, от мужского выпадения волос? Я, конечно, да, редко можно встретить женщину э, с проблемой с волосами. Ну, я понимаю, что для нее это реальная проблема. А, кстати, если, если у, среди ваших э, пациентов и женщины, которые а, приходят? Да, у нас очень хороший опыт именно работы с женщинами. Женские типы алописии отличаются от э, мужских. Но э, нужно понимать, что есть, э, эм, есть мужская аллопесия, которая может быть у женщины, есть женская аллопесия, которая может быть у мужчины. Ага. Это странно звучит, но и те, и другие встречаются, потому что и у тех, и других присутствует тестостерон, несмотря на то, что женщины это, может быть, не совсем понимают, но у каждой женщины выделяется тестостерон который э, превращается в DHT, дигидрокситестостерон, который может быть как раз э, токсичным, ну, это упрощенное, то, что называют, для, э, для волос. Я, я, я, был я не могу в... не согласиться. Тут сейчас такие времена просто, что и женщина может быть мужчиной, и мужчина может быть женщиной. <laughs> Так что я думаю, клиентов у вас будет хоть, не, хоть отбавляй. <laughs> Я, я уж надеюсь, что сейчас те, кто заинтересовался, э, я этим вопросом, мы общались в прошлом году. А, в свое время у меня был большой, действительно большой комплекс, а, когда вот выпадали волосы, и это, это было ужасно. То есть я, я, я, я, я, я действительно думал, что моя жизнь заканчивалась. Сейчас на, на жалость А, вот, совершенно верно, <laughs> да. Но после того, как вот мы встретились с Максимом, в общем, появилась надежда, и после того, как я побывал в этой клинике, а там действительно у меня, у приятеля была, а, я делился с Максимом а, его бедой, когда он в одной из клиник а, сделал эту операцию, в результате которой что-то было неправильно сделано, волосы не прирослись, плюс остался шрам на голове. И вот тогда мне Максим объяснял, что методика, которой пользуется в вашей клинике, она крайне э, отличается от той, которую я описывал, где оста остаются шрамы. То есть вот э, там вот, не, вот немного о вашей методике по э, тритменту, который вы делаете. Да, я, я совсем э, э, э коснусь совсем немного нашей методики, потому что я думаю, мы, мы сможем еще продолжить беседу да, конечно. в следующие дни. Э, мы используем э, робота, который называется Artas. Он был разработан в Калифорнии. В отличие от других методов э, восстановления волос, мы не оставляем никаких э, рубцов рубцов, то есть э, э, линейных рубцов. Угу. И он гораздо, естественно, робот э, э, делает меньше ошибок, ему не свойственны, э, э, скажем, э, наши недостатки, усталость и проблема со зрением или недостатки какой-то эмоциональные стрессы, которые могут возникнуть, поэтому с роботом вы получаете максимально точные и э, эм, э, эффективный метод лечения. И это не, не, не, не имеет значения, да, сколько волос, как, как мало волос осталось у меня на голове? А, дело в том, что имеет значение, сколько у вас э, волос, то, что называется safe zone. А, мы э, вычисляем, какая у вас зона волос э, не будет подвержена э, выпадению в будущем, и мы пересаживаем эти волосы, которые э, в, в те места, в которые у вас их не достает. Угу. А ведь э, такой вопрос у меня, я просто, ну, поскольку я этим вопросом занимался, но ведь у меня еще не, там, не до конца выпали все волосы, то есть они же будут тогда продолжать выпадать, вы мне пересадите, а другие еще, <laughs> еще падают. Э, или этот процесс можно каким-то образом замедлить с помощью каких-то есть сейчас э, терапий, там плазмы, терапии, еще что-то. Это тоже у вас а, проводится? А, да, мы, мы занимаемся э, Эм, другими способами лечения аллописии, восстановления эм, э, волос. Мы используем стволовые клетки, это что-то, вот что это мы интересно. начинаем эм, э, скоро э, делать. Мы используем PRP или активированная тромбоцитами плазма. Это уже использовалось около пяти лет и очень эффективный способ восстановления частичного волос. И это также предупреждает выпадения э, волос в будущем. А, также есть медикаментозные способы лечения, которые более э, традициональные, то есть это финастерайд для мужчин, а, спиронолактон для женщин. Существуют различные эм, эм, растворы, которые можно эм, использовать э, прямо на в том месте, где, где есть проблема с волосным покровом. Э, скажите, пожалуйста, а везде восстанавливаются волосы? Я имею в виду, а я сейчас не говорю тебя, о тех... У тебя везде не, выпали, не, о трит... <laughs> не, не о вашем тритменте непосредственно, а о профилактике, то есть о, о плазме, о что там, какие-то еще есть мази, средства. Это все работает? Э, помогает или вот... Это все, да, это все работает. Э, мы обычно видим от 20 до, 3, 30 процентов улучшения густ, э, густоты волос том месте, которое мы обрабатываем. Но снова, э, я как э, врач, то есть для меня важно установить причину облысения. Э, если вот коснуться причин облысения у женщин, это может быть гормональные, это снова диеты, как или беременность вызывает временную потерю волос. То есть если у женщины происходит, не стоит особо Э, э, стрессовать по этому поводу, потому что чаще всего через 4-5 месяцев волосы восстанавливаются. Это вот моей жене сейчас актуально очень. <laughs> да, вы, скоро э, ждете ребенка. Все-таки вот самое главное для наших радиослушателей, это больно или не больно? Потому что все при слове «врач», «операция», естественно, подсознательно все люди начинают бояться. Вот от вас хотим услышать. А, конечно, понятие более оно относительно, и, но я вам скажу, что э, в нашей клинике я лично, я никогда не позволяю пациентам страдать. Поэтому я делаю все. Я э, начинал вначале как emergency room physician, я до сих пор работаю, то есть э, это мне помогает именно э, э, мои навыки как, как э, emergency room physician помогают мне э, э предупреждать боль до того, как она возникает. Дорогие радиослушатели, не бойтесь. Ну что ж, э, друзья мои, я, я, у нас, к сожалению, ограничено время. Я надеюсь, что вы к нам придете еще не раз придете, и мы поговорим более обстоятельно о том, Конечно. как это происходит. Э, я хотел бы просто сейчас сказать о том, что первая консультация абсолютно бесплатна. Люди могут прийти, показаться э, и поделиться своей бедой. Вы им расскажете, что и как, а потом они уже будут решать. Да? А, Конечно, это совершенно бесплатно. Я провожу как минимум час с каждым пациентом. Мы можем э, сделать лабораторные анализы, посмотреть микроскопический анализ, э, волос и установить причину облысения и попытаться ее э, эм, устранить. Что, спасибо большое. А вам, друзья, напоминаю номер телефона э, клиники э, Maxim Medical, которая находится в Форт Лодердейле. Записывайте номер телефона 954 945 2909. Еще раз, 954 945 2909. Если вы не успели записать номер телефона, я всегда смогу э, этот телефон вам дать, если вы позвоните к нам на радиостанцию. У вас есть что-нибудь добавить к тому, что а, у нас есть версия русского сайта. О, oh, uh, Веб-сайт называется bringbackhair.com, и uh, там практически вся информация есть на русском языке. Спасибо вам большое. Большое спасибо. До встречи на, э, на следующей программе.